aula magna de la Universidad Austral de Chile. Método de barrido sinusoidal. Para el siguiente método utilizaremos un barrido sinusoidal para excitar el recinto. El barrido de frecuencia deberá ser preferentemente de mayor duración que el tiempo de reverberación de la sala. Los materiales que utilizaremos para realizar las mediciones son los siguientes. Sonómetro SESVA para medir ruido de fondo amplificador de potencia para dar volumen a la señal de excitación, cable de potencia para transportar la energía eléctrica, fuente omnidireccional para excitar la sala, micrófono para capturar la respuesta impulso de la sala, cable de línea para transportar la señal capturada, interfaz de audio Scarlett para digitalizar la señal, computador para grabar la señal del micrófono y protectores auditivos para protegernos del ruido. El procedimiento de medición consta de tres partes. Primero, realizaremos la medición de ruido de fondo del lugar. Lo ubicamos en algún punto de la sala, lo encendemos, lo configuramos para un nivel equivalente con ponderación a de un minuto con respuesta lenta y medimos el ruido de fondo. Guardamos los resultados en el computador. Segundo, se identifican los puntos de medición tanto para la fuente como para el micrófono. Vamos a realizar seis combinaciones, por lo tanto, se elegirán tres puntos de ubicación del micrófono y dos puntos para la fuente. Las distancias de separación entre los puntos de ubicación de los micrófonos deben ser de al menos 2 metros. La distancia desde cualquier posición de micrófono a la superficie reflectante más cercana, incluyendo el suelo, debería ser como mínimo un metro. Con una cinta adhesiva marcamos los dos puntos de ubicación de la fuente y los tres puntos de ubicación del micrófono y anotamos en una hoja las seis combinaciones fuente-micrófono. Se medirán dos veces por cada una de ellas, completando de esta manera las 12 mediciones. Tercero, instalamos y encendemos los instrumentos de medición. Hacemos una prueba con el sweep para ajustar la ganancia de grabación. El barrido sinusoidal debe superar a lo menos 35 dB el ruido de fondo del lugar sin que sature la señal. Se sugiere no volver a cambiar el valor de ganancia de la interfaz, ya que lo necesitaremos para realizar las mediciones restantes. Colocamos REC para comenzar a grabar la señal. Excitamos la sala con la señal SWIP a una amplitud constante. Como paso final, chequeamos que nuestra grabación quede guardada en el computador. Repetiremos este procedimiento para las 12 mediciones que debemos realizar. ¡Ánimo!